Request backup. Punten, Mamang. Anjing! Goblok, kok ada apinya? Gue tampol lu, sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Allah, Allah, Allah kabur, kabur, kabur, kabur. Gak bisa, gak bisa, gak bisa, kabur, gak bisa, kabur. gak bisa, gak bisa. Gak bisa. tidak mà mấn hadapi saya. Kau usah menggunakan masa. Bangsa kau. Terobos aja lah anjing lah. Eh kok nggak ada anjing hilang goblok. Punten, Mamang. してやる貴様の死をもってな。旅思い